assalomu alaykum aziz do'stlar assalomu alaykum barchalaringiz jigarlarim sog'lik salomatlik tilab qolaman albatta kanalimizga yangi kelgan bo'lsangiz bilan bosib jibering laykni ladatmay bitta laykni bossingizlar 15 o'yinimiz ketyapti nasib ham bo'lsa mana ertan o'yinni o'tkazamiz mana bitta bitta biletdan 173 dana biletimiz qolgan narxi 500 rubl общий 399 odam qatnashadi главный prizimiz 1000 dollar mana shu babayning muruti kesilmagan 1000 dollar undan tashqari 70 double konverti bor 100 dollarlik 5 millik 3 millik 2 milliklar bitta bitta bilet olib o'z omadingizni sinab ko'ring bir kun nasab chekmanga 500 rublga omadingizni sinang mumkin 1000 dollar chiqib qolsa naskashlarni ham bayqilib berasiz omadingizni bersin albatta tizim olmayapsizmi shortikni omadingizni bersin hammalaringizga sog'lik salomatlik tilayman albatta nimaga bitta oling demang henkillayin pichoq picha henkillayin meni mana hala hali hali qilib shu layklarni bosib turib ha ha qilib turingizlar albatta siz bor men bor ayna o'lib qolaman ayna bitta laykni bosib bitta bilet olib keting nasib ertin o'yinni yaxshi tarzda o'tkazamiz degan umiddaman hammangizni kutaman faqat gazini bosingizlar салом алейкум братҷоно ҳаматонбо омад мехоҳам 173 дона 15 бози ба билет мондаги нархаш 500 дол об шикаста 399 дона иборатааш главнаш 1000 доллар баъд 70 донаи дига пулои конверти як қиёмата 100 доллара 5000 3000 2000 1000 рубля 70 та пулои конверти главна призи 1000 доллар ҳаракат карда як дайда билет бигирем худо хоҳад шояд бага биза вай финалша бигзаронем акаҷон як дайда лайка бизанед ҳаматонба Daytay dil omad mehxan birajonlar. Hammalaringizga omad tilayman albatta. Qo'llab-quvvatlab shu hali-hali bertumuzlar. Men henkillayinayna o'lib qolaman da sizdan.